Parang kahapon lang Magkasama lang Magkayakap Sa ulan ko paano unang nakita Ang iyong mga mata At ako'y nabigla Nang lumapit At kumapit Parang kahapon lang magkasama naiisip Yakap mo't halik Sana'y bumalik Ngunit nasan ka na Ako ay mahal mo pa ba Parang kahapon lang Magkasama lang Magkayakap Sa ulan Parang kahapon lang Magkasama